Факултетот за туризам и бизнис логистика по осми пат во Гевгелија ја одржа традиционалната изложба на алтернативни форми за развој на туризмот. Изложбата се одржа во хотелот Аполонија, а на неа учествуваа студентите од Факултетот за туризам и бизнис логистика, а ја проследија и голем број граѓани на Гевгелија. Изложбата ова година се организира по осми пат. Значи, изложбата се организира од страна на студентите на насоки туризам, бизнис логистика и бизнис администрација. И како што имавте можности вие да видите, секоја година ние се повеќе и повеќе посетена, значи, како традиционален настан предизвикува внимание во пишоката јавност, значи, не само за жителите од општина Гевгелија, туку е посетена од страна на соседните граѓаните на соседните населени места. На свеченото отворање говореа и студентите кои се заблагодарија на факултетот и професорите што им помогнаа и ги поддржаа во организацијата на изложбата, како и до хотелот Аполонија ветувајки дека ќе продолжат да ја негуваат оваа традиција. Традиционалните обичаи, традиционалната храна, традиционалните песна и ора, Традиционални стари предмети и артефакти се главна цел со кои ќе ги представиме културните вредности од овој регион и пошироко. Во име на сите студенти, сакам да истакнам посебна благодарност до Хотела Полонија, до деканот на Факултетот за туризам и бизнис логистика Никола Димитров, до професорката Марија Магдинчева Шопова и останатите професори кои не овозможија да бидеме дел од овој настан и без чија помош не би го постигнале сето ова што денес ќе го видите и вкусите, а ние ветуваме дека и понатаму ќе продолжиме да ја негуваме оваа традиција. Деканот на Факултетот за туризам и бизнес логистика, професор доктор Никола Димитров, изрази задоволство од посетеноста на изложбата, но и благодарност до самата локална заедница на Гевгелија, која му дава подршка на Факултетот за туризам и бизнес логистика и Универзитетот Гоце Делчев. Стратегијата и желбата на универзитетот е да се проширува. Не случајно, веќе ние пред некоја година ги имаме откупено објектот нели, од ЕМО правнешно, така да имаме сега свој објект, те што интенцијата и желожбата на, на руководството на ректоратот, вклучително и на професор доктор, значи ректорот Бажо Боев, кој што заедно со својот менеджерски тим настојува да се проширува универзитетот и во сите оние места каде што има кај што има потреба да се збогатува со нови студиски програми, тоа значи дека и овде во Евгелија, значи покрај постечките, планирано е за докледно време да се зголемува и со други студиски програми, дај Боже и со нови факултети. Затоа што таа инфраструктура што е поседува сградата, веќе делу управен и успрат е оформен, направен. Се надеваме дека понатаму со проекти кои што имаме во тек за реализација, да ги избогатиме со нови содржини, лаборатории, вестанолија, така да и пројот на студенти да биде се поголем. Нашата локација не е случајна што е во Гевгелија, затоа што Гевгелија е како геостратешко место, јужниот дел на Република Македонија, дел од југоисточниот дел на регионот на Македонија. Значи Гевгелија тука во Ландово, понатаму општината Богдан се исто двоиран некаде околу 40.000 студенти, пардон, жители, што значи дека има потенцијал да се зголемува бројот на студенти не само во сферата на туризмот, бизнисот, туку и од другите дејности. Гевгелија како развиен туристички бизнис центар, град кој е на портите на Европа, е седиште на еден од најдобрите факултети, факултетот за туризам и бизнис логистика. И токму овде се изучуваат заедно и туризмот и бизнисот. И кај нас се образуваат идните кадри кои стегнуваат нови знаења, вештини и способности, рече професор Магдинчева Шопова, кој им се заблагодари на сите студенти кои се вклучија во организацијата и реализацијата на изложбата, но и на сите други субјекти кои помогнаа. На самата манифестација настапија и членовите на фолклорниот ансамбл за традиционална музика и ора Мегдан од Богданци.